Halo guys, selamat datang kembali di Delvika Channel. Lama nggak ketemu anda sekalian, e, luar biasa senangnya. Semoga pada pagi hari ini kita semua e, dapat beraktivitas kembali. Dan sebelum e, kita melakukan aktivitas, mari kita e, meningkatkan imunitas tubuh dengan mendengarkan lagu, sebuah lagu. Semoga lagu ini dapat membuat anda terhibur. Terima kasih, salam sukses. There's no more time to hide time up where we left off and on again. We never quite could forget, cause what we got so intense.